igihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa bagenzi mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito ndabaramukije kandi nongera ndabaha ikaze ngo muze mufatanye nanjye mwa kino kiganiro kidasanzwe mu gihugu cy'ibyiza ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cy'uyu munsi gifise umutwe udasanzwe aho kivuga ngo agakiza kuri bose agakiza kuri bose ijambo ry'uyu munsi ni ijambo ridasanzwe mu by'ukuri kubera yuko ni ijambo ry'ibyizigiro rivuga ngo agakiza kuri bose dusenge mwami yesu umutangabugingo ushobora byose muri uyu mwanya turi kumva amajambo yawe atubwira ngo agakiza kuri bose none mwami turakwinginze ngo uze udutahuze aya majambo kandi aka gakiza turi ko turavuga haba kuri njyewe haba kuri bano bene data bari gukurikirana kino kiganiro twese ukadushikane ko mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen ijambo ry'imana bibiliya nta handi hantu rishingiye atari ku gakiza kandi agakiza kagenewe abantu bose igihe imana yari yihejeje kurema adamu na eva hariya mu gitabo cy'itanguriro imana ihejeje kure madamu na eva yabakoreye utwigoro twinshi dukomeye yari yabaremeye kiriya kintu cyose haba icy'umunezero haba ibyo kubabeshaho habaho gukinira n'aho guteramira hamwe n'ibindi byose byari bikeneye ku kiremwa muntu inzuzi n'ibyaka byose byari bihari kugira ngo bishobore kubera umuntu agakiza mana ibabwira yuko bakwiye kwama bajya ku giti cy'ubugingo kiragihe kugira ngo bame ari ibiremwa byiza bifise ubugingo budahera kujya ku giti cy'ubugingo byabafasha kubaho ari ibiremwa biri natirere bidashobora guhinduka cyane bitosekazwe n'ikintu na kimwe inkuru ibabaje biteye n'agahinda kubera yuko imana yari yabwiye bano babyeyi bacu ba mbere ngo igiti kiri hagati mwari tongo gitandukanya icyiza n'ikibi ntimuze mukijye ko kuko umunsi mwakiriye ko muzopfa nta kabuza ariya mwitangurira igice cya kabiri inkuru ibabaje rero ndi kuvuga ngaha nuko aba babyeyi bacu ba mbere barenze ku itegeko imana yari irabahaye maze bagenda kujya ku giti imana yari yarababujije uyu munsi abantu bararenga ku by'imana yatubugije igihe adamu acumuriye ibi ni byo pawuro yatanguye yigisha mu gitabo ciwe cy’abaroma soma igice cya mbere n'igice cya kabiri n'igice cya gatatu n'igice cya kane ntituri bubisome byose mugenzi mwa kino kiganiro kubera yuko twosoma umunsi ku munsi ntabwo twobimara kandi videwo ntabwo ikwiye kuba ndende cyane ku buryo Um, tumara tuzobisoma n'ikindi gihe ariko nakubwiye referanse pawuro yerekana neza yuko iki gihe imana yari yaremye adamu twese twari twaremewe muri we ni kuvuga ngo igihe adamu acumuriye itegeko ry'imana ryavuga yuko akwiye guca twese twari kuba dupfuye urupfu ngaha ruri ko ruravugwa ntabwo ari uru rupfu tubonesha amaso yacu abantu bari barapfa na twebwe twimirije gupfa oyaye urugwaje kubera urukundo rw'imana ndaza kubivuga mu kanya ariko urupfu rwari ariko ruravugwa rwari urupfu rw'ibihe bidashira urupfu tupfa mwa kino gihe ni urukundo rw'imana kubera yuko imana imaze kubona adamu na eva bamaze gucumura yaciye ibirukana mu itongo rya edeni kugira ngo ntibasubire kujya ku giti kibabuza gupfa imana yarizi neza yuko kubwo gucumura kwacu maze tugasubira kujya ku giti cy'ubugingo twari kuba tugiye akagirire tugacika nka rusuferi tugacika ibiremwa bigwanya imana kandi bidapfa imana iravuga ngo reka habe runo rupfu nk'inkurikizi y'icyaha ariko kandi ibigira kugira ngo habeho n'insinzi tugiye kubona mu mwanya adamu na eva bamaze gucumura bakwegeye isi umuvumo abantu bose n'ibiremwa byose imana itangura kuvuga ariko ntibumva imana uyu munsi itubuza ubusambanyi ariko abantu benshi ntibumva mbere hari uwambwiye ngo ibintu byose biryoshye imana yareba itubugije reka ndakubwire mugenzi nawe niba ufise iki cyiyumviro urihenda ntago ari byo ingorane dufise ni kubera yuko ibintu bitwica ibintu byica ubuzima kiriya gihe ibiremwa muntu tubibona nk'aho ari ibintu byiza maze ibintu biza bijye kudukiza tukabibona yuko ari ibintu bibi imiti yo kwa muganga imiti turonka mu bimera n'imiti byose ibintu byose biza kugirira ikintu ikiremwa muntu neza ku bantu bo bagiye gupfa babibona yuko bije kubagirira nabi ni nk'ubu butumwa bwiza iyo tuburungikiye abantu bo gupfa bamaze kwicwa n'icyaha kubera yuko uba uje nk'umuti wo kubakiza icyaha cyabo baca babona yuko ari ibintu bibi kuri bo imana iravuga ngo munyabyaha ariko ubusambanyi bwawe abantu bagakomeza gusambana imana iravuga ngo wa muntu we ujye ibiturire reka kurya ibyo biturire ariko abantu bagakomeza kujya ibiturire imana irabuza abantu kubesha ariko bakomeza kubesha imana uyu munsi iriko iravuga ngo tandukana n'icyo kibi bwenzi hari abantu batwawe imitima n'ibintu ugasanga umuntu yaratwawe umutima n'ibintu kugeza n'aho yijajara n'imodoka igahakwa ku mugonga ariko agenda harura abakobwa abapima amataye inyuma n'imbere uburebure n'ubwaguke umuntu umunsi wose ugahera akaba yofata amasaha mirongo ibiri umunani yicaye ahantu mu kabare kugira ngo arabe umukobwa urengana aharura agira ante niba babapima gutenge ntabyo nzi ariko mu gishingo cyo gukora ibikenewe ari gukora ibidakenewe nibyo ibyaha byose ni bibi ariko icyaha cyoco cy'ubusambanyi nk'uko bibiriya ibitwereka ni kibi kirengeye ibindi byaha byose icyaha cy'ubusambanyi kidutwara umwanya kikadutwara uburyo kikatwica mu bwenge abantu bamaze gutwarwa n'ubusambanyi nk'abagabo ntibashobora gutunganya urugo rwabo neza rwamamwo ibibazo ikindi nacyo icacu ubusambanyi kizana byizana amagwara n'amaganya abagabo benshi bari gupfa bagasiga abagore babo n'abana babo bifumbereje maze ubuzima bw'abo bana bugaca bwononekara niba hariho ikintu giteje ikibazo hano ku isi n'icyo kirimo. abantu bajya kwiba bajya kubesha baza kurya ibiturire kubera yuko avuga ngo umushahara mpembwa ku kazi ntabwo uzombashisha gutunga umuryango wo muhira hama nongere kuronka n'ayandi mahera yo kugenda hariya mu ndaya maze agahitamwo no gukora nabi n'ubwicanyi bukaza abagabo bapfa abagore abagore bagapfa abagabo inkumi zigapfa abasore hamwe n'ibindi abasore bagahitamo gupanga ubugwi bwo kujya kwiba kugira ngo bashobore gushikira abakobwa baba bifuza abakobwa ba mwa kino gihe bakunda amafaranga mbere si abo mwa gihe nabo mu gihe cya kera bose bakunda amafaranga bagenzi ibi byose biba ingaruka y'icaha adamu yari yakoze iyi niyo si adamu yari yubatse hano ku isi iyi niyo si iranga abantu bose bakomotse kuri adamu na eva aba bantu bose bari abo gupfa aba bantu bose nanjye ndi muri uyu munsi kubera yuko navukiye mu iyi si ya damu nanjye nari uwo gupfa ibyizigiro mbega biri hehe icyigwa kivuga ngo agakiza kuri bose imana imaze kubibona hariya mu itangurira igice cy'icyenda iravuga ngo ibi bintu ntabwo bikwiye kugumuku ihamagara sogokuruza wacu aburahamu iramuhamagarira muzana iramujyana ku musenyi iramujyana ku nkengero zo ku kiyaga iramwereka umusenyi wo ku nyanja iramubwira ati umviriza aburahamu nkubwire urubyaro rwawe niko ruzongana iramwereka hejuru ku ijuru imwereka ziriya nyenyeri iramubwira ngo aburahamu uraba ziriya nyenyeri urubyaro rwawe niho ruzongana ibi imana ntabwo yabimubwiye mu buryo bw'umubiri ariko yabimubwiye ibimusezeraniye mu buryo bw'impemu inyigisho ya pawuro yari karatwigisha ngaha pawulo mu ceke cyiwe cy'abaroma rero aca atubwira ngo ku bw'ibyo kubera yuko imana yabimubwiye imusezeraniye ni kuvuga ngo urubyaro rwa aburahamu rwategereza kuzokura kandi rukakira abantu bose batuye ku isi bahisemo gukora ikintu kimwe gusa imana ibanza imukuramo urubyaro rwo mu buryo bw'umubiri urubyaro rw'abisirayeri maze uru rubyaro iraruzana ibi ni byo pawulo yigisha mu cete cyiwe cy'abaroma igice cya cumi na gatanu umurongo uhereye ku murongo wa mbere be n'igice cya cumi na gatandatu arabyerekana neza imana itangura imukuramwo ubwoko imukuramwo ihangarye mu buryo bw'umubiri bw'abisirayeri maze abisirayeli barabyagwa baragwira ukuntu imana yabacanye mu gihugu cya egiputa ikabakurayo ikabacana mu bugaragwa ikabigisha icyari gikenewe cyose imana yabahaye ibyagezwe byayo cumi imana ibaha utu bintu byose bishoboka kugira ngo ibatangirize boye kwifatanya n'ayandi mahanga abisirayeli bategereza kuba ihanga rimwe riri inike abisirayeli bo mu buryo bw'umubiri abandi bo ndiko ndavuga kugira ngo bategure inzira y'uhoraho yesu yari agiye kuza yesu yategereza kuza mu bwoko butari nk'imvange bwo mu mubiri bwakomotse kuri aburahamu nicyo gituma butemerewe kugenda kurongora abandi bakobwa hanze cyangwa abakobwa babo babarungike kurongogwa mu yandi mahanga mbere n'ibindi byinshi butari bwemerewe mwa kino gihe mana irabatora maze igihe yesu kirisito yari amaze kuza hano ku isi ni kuvuga ngo ibintu byari bihindutse icyo ubwoko bw'abisirayeri bwari ko burategura cyari gishyitse yari umuzo wa yesu kwari gutegura inzira z'uhoraho kwari gutegura aho yesu kirisito azovukira igihe rero yesu avukiye hariho ibintu bikomeye ngira ndakubwire mugenzi ari byo n'icigwa cy'uyu munsi gigiye kugutekerera n'ibyahe rero bino bintu igihe twamaze kubona cya mbere mu isi ya adamu kubera yuko adamu yari yamaze gukora icyaha kandi twese tukaba twari twaremewe muri adamu bivuge ngo twese twari twakoze icyaha twari tuganjwe n'icaha twari twabiriwe no ku mugabo w'icaha pawulo arabivuga mu cece ciwe c'abaroma igice cya gatandatu aravuga ngo kugira ngo umugore arekurigwe kugenda kwandurwa ku wundi mugabo nuko bibereye yuko umugabo wa mbere apfa maze agahabwa uburenganzira bwo kugenda kwandurwa ku wundi mugabo kandi nta tegeko riba rikibimubuza none ko twebwe twari twanduwe ku mugabo w'icyaha ntabwo twari twari tubohewe hari hariho imizana myinshi ituboheye ku mugabo w'icyaha tutashobora kuvamo kubera yuko icyaha ari ikintu kidashobora gupfa uko kitari mu kindi kintu kubera yuko icyaha cyavukiye mu kiremwa no kugira ngo gishobore gupfa hategereza kuboneka ikiremwa gipfa yesu amaze kubireba ibyo byose araza yikorera ibyaha by'abantu bose bari bahari haba uhereye kuri adamu ugashikana mu gihe ciwe ukongera ugashikana no mu gihe kindi kizoza no mwa kino gihe cyacu kirimwo twese ibyaha byacu arabyikorera mu yandi majambo imibiri yacu ipfa imibiri yacu ibora ba bantu twari turi tukiri munsi mu isi ya damu twese atwikoranyirizamwo atwishyiramo maze agenda ku musaraba arapfa ibyaha byacu byose arabimarikwa kugira ngo njyewe nawe dukire mugenzi kubwo gutsindanishirizwa no kubwo gupfa kw'icyaha hariya ku musaraba hari habonetse ayandi mahirwe none ko umugabo wa mbere w'icyaha apfuye twaciye duhabwa ubundi burenganzira bwo kugenda kubakwa ku wundi mugabo uyu mugabo nawe nibwo buntu maze dutandukana n'icyaha abizeye yesu kirisito bose bakaturira ibyaha byabo yesu kirisito bose aba bahabwa uburenganzira bwo kwitwa abana b'imana pawuro arabyerekana neza igihe atarazi ibyagezwe by'imana hatwagiye twagiye mu baroma igice cindwi igihe atarazi ibyagezwe by'imana yariko arirarira ariko kandi yari asanzwe ari umunyabyaha hari ukuntu satana duhenda akazana igihome mu maso yacu kugira ngo ntidushobore kwiraba mu bwirore by'ijuru twimenye twitahura abari bo igipimo kitwereka ibyaha byacu ntibyagezwe uyu munsi satani iyo umuntu agiye gusoma ibyagezwe by'imana byera acamubuza ati nturabe kubera yuko arazi yuko umunsi wobirabamwo woca ubona yuko uri umunyabyaha ariko kandi satana arazi yuko uri umunyabyaha arazi yuko niba icyo cyaha cyawe cy'ubusambanyi utagihebye uzoja muri gihonomo niba icyo cyaha cyawe cyo kwiba utagihebye uzoja muri gihonomo ubwo bubeshi bwawe uko kuvuga abandi kwawe uko kwifuza ibintu by'abandi kwawe uko gusenga ibigirwamana byawe ibyo bibi byawe byose arazi yuko utabihebye uzoja muri gihonomo ariko kandi ntashaka kumenya wewe kumenya yuko uri umunyakibi nicyo gituma akubwira ngo ibyagezwe oya ntusome ntusome aca azana igitambara mu maso akagufuka pawuro aravuga ngo iyo ugiriwe umuntu ubuntu ukamenya ibyagezwe iyo ugiriwe umuntu icagezwe itegeko ry'imana riraza ibyaha byawe birarabuka maze ugashobora kwitahura ukimenya uriwe pawulo amaze kumenya ibyaha byiwe yaciye atangura rero kurwana ati ubu rero njyewe ngira ngwane n'ibyaha byanjye pawulo atangura kurwana cyangwa no kurondera haje umukobwa bagira abasambane ati uyu namukwepye ariko yamukwepa agacara ari aba babandi rero baza bagize uko bikanga agasanga yasambanye biragora pawulo yari yifuza yuko atokwica akumva yuko imbugita atayitora ariko aragenda bigasanga uvuze ngo wagipfuwe e nishe pawuro atiwe ngewe naragowe mbega n'igiki gishobora kunkiza runo rupfu naragowe byari ibintu bikomeye cyane kuri intumwa pawuro nawe we uyu munsi ni ibintu bikomeye iyo umuntu amaze kumenya icyaha cyiwe kubera yuko ibyagezwe by'imana bivuga yuko umuntu wese yica ibyagezwe n'ubwo gupfa nitwamara gushika no mu ijuru urubanza ruzocibwa hisunzwe ibyagezwe ibyagezwe bizoba biri ngaha hama umuntu aje niba yarasambanye icyagezwe cyo gusambana ntikizomwemerera yuko arengana yinjire mu ijuru ahubwo kizomusubiza inyuma agende guturirirwa muri gihonomu uku niko biri pawuro ibi amaze kubimenya arerekana ukuntu umunyabyaha bimushikira arabura amahoro ariko kandi ibyagezwe birerekana nyine kubitanga uwo ari we ko ari kirisito yesu bica biba umurezi aturera biravuga ngo haracyariho ibyizigiro hariya ku musaraba karuvari naho nyene siyakiri yarapfuye ahubwo arazuka uba ari mu ijoro ateze ibiganza abantu bose bamwizera bafise ubugingo budahera yesu yavuze hariya muri yohani igice cya cumi na kabiri umurongo wa mirongo ine na gatatu ngo nake mu isi n'umuco kugira ngo abanyizera bose ntibaze bagume mu mwiza biciye mu kwizera yesu Kristo gusa agakiza kuri bose karabonetse yesu aravuga ngo hariho ibyagezwe byo mu buryo bubiri ukunde uhoraho imana yawe ni kuvuga ngo bijya byagezwe bine bya mbere byo mu byagezwe cumi biduhamagarira gukunda imana yesu aravuga kandi ngo urukundo ukunda bagenzi bawe ariko kandi nawe n'urukundo wikunda yesu aratangura noneho atangura kutwereka ishusho nshyashya y'ibyagezwe by'imana aravuga ngo ibi byose byabereyeho kubw'urukundo gira urukundo urukundo ruva mu ijuru rukatuza ko maze ukozwa ibyaha kugaca kuboneka muri twebwe abizeye yesu kirisito aduha gucika abana b'imana gute kubera yuko yadukijije icyaha icyaha ntikizotuganza ntabwo gishobora kutuganza kubera yuko ubu tutanduwe ku mugabo w'icyaha ahubwo twanduwe ku mugabo w'ubuntu mugenzi ibi ndangirije ko ni hahandi wamaze guca muri za ntambuko zose navuze maze ubu rero turashobora kuvuga ngo nuko rero abari muri kirisito yesu nta rubanza ruzobatsinda kubera yuko baba bahindutse icyaremwe gishasha mugenzi fata bino bintu bikurikira icya cyo rondera kwitahura saba imana iguhishurire icyaha cyawe wirabe mu kirori cy'ibyagezwe urabe icyo uhagije maze kandi usenge usaba yesu kirisito kugira ngo aze atangure gukorera ibikorwa byawe by'ukwezwa umaze guca umuryango wo kubatizwa ijuru ricariza rigatangura gukorera muri wowe ibikorwa byo kwezwa byo kugutandukanya n'icyaha maze umaze gutandukana n'icyaha ugaca ucika uwemewe nijoro uri kuri lisite wanditswe mu gitabo cy'ubugingo ba bandi bitwa abanesheje ba bandi bari mu mutigiri w'abera bitondera ibyagezwe by'imana babiheshejwe no kwizera yesu kirisito mugenzi nagira ndakubwira ibintu bibiri udafise yesu ntacyo cyo ariko kandi ufise yesu ufise byose icyaha ntikizokwamaho cyaratsinzwe ku musaraba ariko kandi umuntu wese uyu munsi ariko arahabwa amahirwe yo guhitamwo gutandukana n'icyaha aciwe imana ntagifata ku ngufu imana kugukorera igikorwa cyo kugutandukana n'icyaha ni igikorwa kiva ku mahitamo yawe hitamwo uyu munsi uvuga ati imana ndashaka gutandukana n'icyaha ewe yesu n'ubushobozi bwo gutandukana n'icyaha maze witwe umutahajuru satani uyu munsi ariko arahenda abantu ababwira yuko umuntu ashobora kwemerwa n'imana akiri mu byaha ndagira ndababwire yuko Satani arazi neza kandi niko biri yuko atamunyabyaha zo kwinjira mu bwami bw'imana ntabwo ushobora kuzokwinjira mu bwami bw'imana cyane ubeshe yuko wizeye yesu kirisi kiri mu byaha byawe bya bindi wahozemo mbega woba wakigijwe iki mu gihe wowe ukiri mu byaha niba mu by'ukuri twemera yuko yesu kirisi cyamukuye mu ijoro ari gukiza no kurokora icyari cyarazimiye ngo agikure mu cyaha maze akizane mu bwami bw'ubuntu burangwa no kumvira ibyagazwe by'imana uyu munsi fata ingingo yo gutandukana n'icyaha cyawe ibyaha ni byinshi ariko wowe ni wowe wiyizi ni maze ufatanye natwe isengesho tuza kugira uyu munsi rivuga ngo mwami dutandukanye n'icyaha icyaha ntikizokwamaho yesu kirisito vuba agiye kuza kurimbura icyaha kandi icyaha azokirimburana n'umuntu wese yemeye ku bwacu umunyabyaha yanse kubireka niwe wenyine azoshana n'icyaha cyiwe ariko abagororotsi bo bazohabwa igihugu gihora ari icyabo bidashira ibihe bidashira mbega urifuza kuzoba muri aba dusenge uhoraho gitanda kizima we ushobora byose uyu mwana udasanzwe duheje kwiga amajambo yawe yera ubwa mbere hariho isi ya damu y'icaha ariko kandi hariho isi ya damu ya kabiri ya kirisito iganzwa n'ubuntu rema gushasha duhe ubushobozi bwo kukwizera maze udutandukanye n'icaha kugira ngo tugirirwe amahirwe yo kuva mu isi ya damu tuze mu isi ya kirisito y'abaganzwa n'ubuntu biteguriye ubwami bwawe mu gihugu cy'ibyiza ibi nibyo mwami ndagusaba ngo nkorere mu mutima wanjye kandi wongere ukorere no muri uyu mwene data n'abantu bene data bose bari gukurikirana kino cigwa kugira ngo nje nabo tuze dushikane mu bwami bwawe mu izina ry'umwami wacu yesu kirisiti